саламатсыздар оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы отызыншы параграф дыбыс дыбыстың сипаттамалары акустикалық резонанс және жаңғырық деген тақырыпқа тоқталатын боламыз әрине біздің видеоны көрмей тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз себебі сіз әрбір шыққан видеоны өз уақытында көре алатын боласыз олай болса біз бастаймыз бүгінгі сабағымызға негізгі күтілетін нәтижелер осы дыбыс толқындарының пайда болу себеп салдар білетін боламыз және де дыбыс толқындар деп отқанымыз не деген сұрақтарға жауап бере алатын боламыз олай болса дыбыс дегеніміз не дейтін болсақ қысқа нұсқа механикалық толқын деп қарастырсақ болады яғни дыбыс есту мүшелерін қабылдайтын серпінді ортада таралатын механикалық толқындар дейді яғни дыбысты бізге акустикс яғни ә, грек тіліне аударған кезде дыбыстық деген мағынада келеді яғни бұл акустикалық толқындар қарастырсақ болады деген сөз олай болса жалпы дыбыстың таралу бағытымен әртүрлі ортада өзінің жылдамдығы бар тұрақты суда ауада мыста болатта деген секілді әр ортаның өзінің таралу жылдамдығы әртүрлі деп қарастырылады олай болса олай болса біз ары қарай жалғастырамыз енді дыбыстың қаттылығы дыбыстың қаттылығы дегеніміз не жалпы дыбыстың қаттылығы ә, дыбыс қысымының амплитудасымен қарастырылады яғни амплитудамыз азайған сайын дыбыстың қаттылығы азаяды деген сөз артқан сайын дыбыс қаттылығы артады демек біз айтамыз дыбыстың қаттылығы қысымның несіне байланысты амплитудасына байланысты өзгереді дейді екенбіз міне қараңыздар ал енді <clears throat> осыған байланысты тембр яғни тембр дегеніміз не ә, кішкене қоңырау дейді яғни былай айтқан кезде дыбыстың сапасын немесе ә, әдемілігін арттыру яғни дыбысқа бояу беру деген мағынада келеді ә, оған байланысты қазіргі таңда фонограмма мен өлең айтатын процестер барлығы не істейді дыбыс осы тембрді пайдалана отырып дыбысын әдемі түрде жеткізеді ә, біздің құлағымызға жағымды естіледі демек бұл не болады екен тембр жанды дауыс емес пе бояу беру деген сөз дыбысты әдемілеу деген екен олай болса ары қарай кеттік енді дыбыстың қаттылығы қалай қарастырылады дыбыстың қаттылығы деп отқанымыз дыбыс шығаратын дененің тербелістер амплитудасымен анықталынады яғни дыбыстың өлшем бірлігі қаттылығының өлшем бірлігі ол децибелмен қарастырылады екен яғни қысқартып дб деп қарастырады екенбіз міне ал енді бір бел бізде 10 децибелға тең болады екен яғни бұл дыбыстың қаттылығы адамның құлағына естілу процесі жағымды жағымсыз процеспен түсіндіре алдық қой яғни дыбыстың қаттылығы немен өлшенеді екен амплитудамен қарастырылады екен олай болса енді бізде тон жоғарылығы деген бар яғни тонның жоғарылығы бұл неге байланысты екен осы естілетін дыбыстың жиілігіне байланысты демек бізде тон жоғарылығы артқан сайын жиілік те не істейді ол артады кемісе кемейді демек яғни біз айтамыз тонның жоғарылығы тонның биіктігі неге байланысты дейтін болсақ бұл жиілігіне дәл сол толқынның жиілігіне байланысты дейміз қанша артқан сайын жилік де артады кемеген сайын сонша кемейді деп қарастырады иә ары қарай кеттік енді инфрадыбыстар және бізде ультра дыбыстар деген бар жалпы сонымен қатар естілетін адамның құлағына естілетін дыбыстар бар адамның құлағына естілетін дыбыстар 20 герц пен жиырма мың герцке дейінгі аралық жиіліктегі аралық бұл адамның құлағына естілетін дыбыс ал енді ә, жиілігі 20 герцтен төмен бұл қума толқындар демек бұл инфрадыбыстар яғни бұған байланысты жылқының естуі мысалы жылқы қарайтын болсақ үркегіш келеді иә неге байланысты ол әрине соның төменгі жиіліктегі дыбыстар алады деген сөз одан кейін барып жиырма мың гесттен жоғары дыбыстарды біз ультра дыбыстар деп атаймыз яғни бұл дыбыстарымыз өте бір адамның құлағы естімейді бірақ жоғары дыбыстар деп қарастыр дыбыстың қаттылығы неге байланысты болатынын анықтау үшін камертонды пайдаланамыз яғни ә, камертон бізде жалпы айтқан кезде міне көріп тұрғандай көздері өздеріңіз мына жерде сурет тұр ғой міне ә, міне қараңыздар осы бізде камертон деп аталады да яғни ә, бірінші октавада ля яғни нотасын сәйкес келетін дыбыс шығарады яғни біріншісінде бір ұрған кезде осындай ляда э, бізде дыбысын шығарады екен нотасы жалпы жеті нота бар ғой соның ішінде лясын осы камертон шығарады енді музыкалық дыбыстар камертондардың немесе басқа гармоникалық тербеліс жасайтын денелердің шығаратын дыбыстарына байланысты э, қарастырылады екен бұл бізде музыкалық дыбыстар ал енді акустикалық резонанс дегеніміз не дейтін болсақ осы акустикалық резонанс деп отқанымыз яғни кез келген дене тербелісінің амплитудасын күрт арту процесі бұл акустикалық резонанс деп аталады екен яғни ә, амплитуда бірден артып кету құбылысын біз ә, осы резонанспен байланыстырады екенбіз енді қараңыздар жалпы жаңа айттық маңызды ақпарат ретінде сіздерге тембр байланысты тембрге байланысты айтқан болатынбыз иә яғни тембр деп жатқанымыз осы музыкалық дыбысқа бояу беру яғни әртүрлі дыбыстармен немесе әртүрлі аспаптармен орындалатын биіктіктері бірдей дыбыстарды тембр бойынша ажыратуға болады екен әрбірінен түсіндіре алдық қой енді дыбыстың шағылуы жаңғырық деп отқанымыз не эхолокация деп отқанымыз не деген сұраққа тоқталатын болсақ жалпы жаңғырықтың көмегімен қашықтықты анықтауға арналған бұл эхолокация деп аталады екен ал енді дыбыстың кедергілерден шағылуы салдарынан естілу естілуі бұл бізде осы жаңғырық немесе реверберация деп аталады екен түсіндіре алдық па енді жаңғырықтың формасы қалай дейтін болсақ міне x тең жылдамдықтың неге ә, уақытқа көбейтіндісі бөлеміз екіге негізі былай жасақ та қате емес мысалы иә міне қараңыздар жылдамдықты көбейтеміз уақытқа бөлеміз екіге десек те бұл да қате болмайды деген сөз бұл жерде уақыт деп жатқанымыз уақыт өлшем бірлігі секунд білеміз в деп жатқанымыз бізде жылдамдық өлшем бірлігі метр бөлінген секундқа тең ал мынау бізде қашықтық өлшем бірлігін метрмен қарастыру енді жаңа айттық біз эхолокация деп жатқанымыз не екендігін иә жалпы айтқан кезде ә, <coughs> бізде эхолокация осы мынау бір суретте көріп тұрғанымыздай теңіздік тереңдігін анықтауға арналған құрылғы яғни ә, соның көмегімен яғни ультрадыбыс көмегімен денелердің орнын анықтауға мүмкіндік беретін құрылғы бұл эхолокация деп аталады екен енді осы тақырыбымыз қаншалықты түсінікті түсініксіз болды жалпы ә, осыны білу мақсатында бар болған үш есепті шығаруға береміз пысықтаймыз жобасында және де осы есептер шығарамыз түсініксіз болса комментарий ретінде қалдырамыз және де өз пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырып отырсаңыздар себебі біздің келесі сабаққа деген ә, осындай мүмкіндігіміз шабытымызды арттыратын сіздердің пікірлеріңіз сіздердің ұсыныстарыңыз жақсы келесі сабақта жолыққан